алейкем ғылым министр асқар аймағамбет мырзаға мен керимов мұрат сайлауұлы қызылорда облысы арал ауданы сексеуіл кентінің азаматымын мен жауқазын балабақшасында 2018-ден бастап қарауыл қызметін атқарған болатынмын 2018-ден бастап менің пенсионемді санкуаева күміс осы 2021-ге дейін аудармаған осы жанайқайым үшін жұмыстан заңкубаева күміс заңсыз жұмыстан шығарып жіберіп отыр мен арал аудан прокуратурасына өз өтінішімізді білдірсек арал ауданы прокуратурасы еңбек министерствосына берген еңбек министерствосынан келіп тұр ә, сотқа беріңіз ә, біз тексере алмаймыз ә, жеке жеке бұл жеке деп тексере алмаймыз сотқа беріңіз жоғарыға беріңіз деп еңбек министерствосы қитұрқы әрекет көрсетіп отыр бұда еңбек министерствосы негізі жауқазын балабақшасы мемлекеттік 2019-дан бастап 2013 үшке дейін моратория жабылған дейді енді асқар аймағамбет мырза менің жеті балам бар 5 жылғы кредитім бар бір жарым жыл жұмыссыз отырмын екіншіден налог ойдан келіп тұр еңбек министерствосы бізге тексеріңіздер деп менің 5 айлық еңбек ақымды аударып отыр асқар аймағамбет мына арада құйтырқы әрекет еңбек министерствосы ә, тексере алмаймыз жеке дейді да налоговыйға аударып жібереді ә, налоговый барады да санкубаев күмісті э, өздері жеке жеке комиссия құрып ә, шара қолданады санкубаева күміске санкубаева күміс ә, әкімшілік тарабынан налоговыйдың тарабынан сөгіс алады асқар аймағамбет мырза мына арада құйтатар бар ішкен жоқпыз жеген жоқпыз осы жан айқайымыз үшін жұмыстан шығарып жіберіп отыр бізді 2020 жиырманың наурызында мені жұмыстан тұрған жерімнен жұмыстан шығарып жіберіп отыр екіншіден мені жұмыстан шыққаннан кейін аударған жаңағы еңбек ақымда ә, бір айлық үкіметтен ә, маған көмек көрсетілу керек мен сол көмегімді ара алмай отырмын ә, өзара өз беттерінше менің бес айлық пенсионымды санкубаева күміс аударып қойып отыр екіншіден менің соңғы айға жұмыстан шығатын жоғарыдан үкіметтен маған көмек берілу керек соны бермей отыр санкубаева күміс ол заңдылықтардың бәрі қолында екіншіден асқар аймағамбет мырза біз жаққа барамыз прокуратураға жазсақ еңбек министерствісін лақтырады еңбек министерствосына не қылсақ өз өтінішімізді білдірсек налоговыйға лақтырады асқар аймағамбет мырза мына қара жұмысшының құқысы қашанғы осылай таптала береді видеода видео ютубқа да салып жатыр жан айқайымызды да әкімшілікке де айтып жатыр тыңдамайды алты айлық жұмыс беремін дейді алты айлық жұмысты істеймін бала шағам істеймін бірақ менің бес жылғы кредитімді кім төлейді саңқубаева күміс төлей ма ә, алты айдан кейін ә, әкімшілік төлей ма мен алты айдан кейін жеті баламды мен қалай асыраймын келіншегім бала күтімінде отыр ешқандай ауылдық мәселеде мәселесіне қарап жатқан бір адам жоқ екіншіден мен мына жеті баланы қалай жеткіземін асқар аймағамбетов мырза бармаған жеріміз баспаған тауымыз қалмады жіберген арызымыз өз өтінішіміз жоғары қарай жібер сотқа бер ә, еңбек министерствода сотқа бер дейді ә, налоговыйда сотқа бер жоғарыға жаз дейді айналып айналып жазған өтінішіміз я тексерілмейді болып келеді я жаңағы не болып келеді бұл жауқазын балабақшасы жеке болып келеді сонда біз асқар аймағамбет біз қай жаққа барамыз енді президентке де өз жолдауымызды жолдап жатырық асанов мырзаға да жолдауымыз жолдап жатырық өз ойымыз асанов мырзаға өз өтінішіміз асанов мырзаның қолына тиіп тұрған жоқ міне ауыл мәселесінде осындай жансықтар туындап жатыр ешқандай ішімшілікпен айналыспай өз бала шағам деп жүрген осы қазақстан азаматымын қара жұмысшының құқығы осылай асқар аймағамбетов таптала бере ма заң қайда жалғыз санкубаева күміске бір жарым жылдан бері арпалысып келе жатырмыз санкубаева күміспен а санкубаева күміс баратын жеріңе барып істейтінді істе дейді қорықпайды ештеңеден не үшін ол акиматта жағдайымыздың бәрін біліп отыр әкімге барсақ әкім айтады иә сенің жағдайыңды беске білемін дейді кеше мына сексеуіл ауданында президенттің жарлығымен мектеп ашылды новыйдан ал әкім мырза менің жағдайымды беске білетін болса сол новыйдан президенттің жарлығымен ашылған мектепке мен неге жұмысқа алмайды еще саңқыбаева күміс алпыс бесінші бап елі-күйші бірінші тармағымен жұмыстан шығарып жіберіп отыр аралда сот болып отыр 2020 мың науырдында наурызында да мың жиырмада сот болып отыр сегіз сот болып отыр арал ауданында асқар Мағамбет осы менің мәселемді қарап өз қалпына келтіруіңізді сұраймын қайта жұмысқа тұрғызуыңызды сұраймын сізден көмек сұраймын сұрамаған жеріміз қалмады президенттен де сұрап жатыр қасым жомарт тоқаев кеменұлыдан да сұрап жатыр ә, в общем сұрамаған жеріміз қалмады жиырма бірінші ғасырда мынау құлдық сана сезім болып отыр осы өтінішімді бір жақты қылып беруіңізді сұраймын өтініш асқар аймағамбетов мен өз құқығым тапталып жатыр ә, өз құқығымды қорғауыма талап етемін Thank you.